Serican, Serican. Adams. Acele ettim biraz. Bay bay. Büyük ihtimalle bir şey çıkmaz. Lan çıkmaz dedim. Neler çıktı lan passar aqui. Hadi herkes kendi yoluna. O nasıl bir bekleyiştir ya ödüm koptu. Yanıcı var mı? Varmış. Winner winner.